wanda kamar abin da bai shaidu da yake kamar abin da bai ɗan da yake cewa ala ku saurara la tanalu ilma ba za ka samu ba ilimi illa bi fitatun sai da abu shidda abu shidda ne abu shidda haka in ka hada sai ku samu ilimi yadda samun bika da sannu zan ka labari an maje mu'iha da taron waɗannan abu zan hada masu a guri guda bai bayani kuma da bayani ɗaya ba da sai ce zakawun na farko kaifin hankali abinda ake hudu kaga kada gane a ware shi ake da kaifin hankali dai ga aikayin bayani aikayin bayani amma mafakar iya gane abinda ake nufi kada akwai saura ke na kasa amma sai ana bayani kuma kada ganewa abinda ake hudu a bayani to wani shi ake a kaifin hankali duk bayanin za a yi a ga kana fahimtar abu shi ne ma'anar zakka kaifin hankali ka san ƙwaƙwalwar ka safiya ce. duk irin matsalar abu idan aka faɗi kana iya gane abin da ake nufi sai kuma mai wahala wajen hirsun kwaɗayin za ka zawo to duk ƙirgin hankali to amma mashi shi kwaɗayin da da kwaɗayin sai zama mana to amma rashin kwaɗayin sai ya sa sai zar almajiri sai zar kamanni rashin kwaɗayin sai ya sa mai zai zama malami sai ya tsaya a mataki almajiri kawai don lokacin da waɗansu bayan alhamdu za su fito na hadisai da ayoyi ka rasa yadda za ka yi ka ɗauko wata aya ka ɗauko wani hadisi ka ɗauko wani tukin ka hujja misalin in dai ba za ka iya haka ba ka ga ka zama malami ba to amma inda kwaɗayi ba inda kai kun hankali wannan matakin kafin kimta da bismillah sai ka kai wani matakin kafin kimta da bismillah sai ka kai matakin da za ka yi tsazzakulo ayoyi ka yi tsazzakulo hadisai da fikin ka gama ka tattara ka hudu wata matsala mai wahala to amma kwaɗayin ba shi ne matsala kwaɗayin yau wasu dabarun ya ce sannan kuma da ɗaukar hakuri wa birgatun sannan kuma da yalwa ka sami yalwa ta abinci ka sami kuma yalwa tsawon lokacin da za ka kashe sai sai wa Rishadu. Ustazin. sannan kuma da shiryarwar malami malami ya shirya ta kai akan yanda hanyar da za ka bi ka iya fahimtuwa sai sai wa zaman da tsawon lokaci to kaga wannan matakai daga jin su kasan in ka ɗauki wani wani kwa ya tsere ma ko ya zama to kana da kaifin hankali amma ka da faɗayi ko kuma ga faɗayin kuma babu kaifin hankali ko ko ya sai ga faɗayin ga kaifin hankali amma sai zama to kuma kayi karanci wajen haƙuri haƙurin dan wani ɗan abu ɗan kaɗan sai ya gifta kawai sai kasa haƙuri sai ka ce kai gaskiya to yanzu gaskiya wannan wahalar da ake ta abinci ai ba ta karatu ba ake eh to ka gani to ka gani sai ake an ba ake to ka gani duka inda da hakuri aka taure rike za a to rike hakuri sai zai ya ta kai yau gaskiya ni ni tunanin da yake kai na ba ai ba ta karatu ba rike to wani duka rike hakuri ke ka aka. sannan kuma wa birkatun yalwa tsawon zama da kuma wa birkatun yalwa ta abinci sannan kuma da shirya wata malami da kuma tsawon lokacin da za a yi karatun to idan aka bi hanya sai ga an zama wani abu wanda ake bukata duk waɗannan malaman da ake cewa malam wani kaza malam wani kaza malam ba hau mala'iku ba ne ba malayi kuma ne kawai mutane ne bambancinsu da mu da kwaɗayin sannan kuma da daurewa a yi da dukkan wani abu zai gidda za a iya mulkushe shi ba haka bane rayuwa muke yi ya je shekara da shekaru a kan abu guda an wata ba haka ba ba haka ba ba ne mu muke rayuwa sai a zuwa a kare kaza ana zuwa kare za ba zuwa sai an yi zafi ga agogo duka wannan iya daga cikin abin da mala yake ishara idan mutum ya bar waɗannan abubuwan to dole sai ya samu asara ta wani abu sai ya samu asara ta wani abu inda za a zo a yi darasi mai minti sakit kamar wannan sai zaman to yanzu kai minti hamsin ka ji watakila to a wannan mintin goma akwai wani abu mai muhimmanci wanda baka zo ba je shi to da baka zo ba za ka ji shi ba har abada tsere ba kaga in ka ɗauka kamar sai imamu ahmad bin hanbal hadisi miliyan arba'in wa ba hajji abin miliyan wa miliyan arba'in yake kwakwallo shi imam ahmad bin hanbal to sani ga Allah in babu kadayya za ka yi takara imam bukari da ake wannan magana ta bukari mala'ika ne annabi ne ba annabi ba ne ba mala'ika ba ne amma da ƙwazo da himma da kulawa sai da ya kai da ya wani gari sai malamai suka zo su jarraba shi suka ce wannan yara ana cewa iya jihar da hadisai duk ma ka ya kai bukari kimawa